सांस्कृतिक विरासत उस विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है लगातार तीस बत्तीस वर्षों से राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मैं शहर में कहीं ना कहीं सक्रिय रहा हूँ शहर की जनता के बीच में रहा हूँ और शहर की जनता के दुख सुख में हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है और जहाँ तक जहाँ तक हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है सपना है आदरणीय ताई जी ने पिछले वर्षों और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पिछले वर्षों लगातार विकास के काम हुए हैं जो इंदौर में अगर पाँच छः साल बाद कोई इंदौर में आता है तो उसको लगता है इंदौर बदला हुआ इंदौर है हमारे नगर निगम में लगातार परिषदें रही हैं आदरणीय कैलाश द्विवेदी जी मोगे जी उमाशी शर्मा जी अभी मालिनी गोड़ जी और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारी आदरणीय ताई जी सबने मिलकर शहर के विकास के लिए बहुत काम किए एक नया इंदौर हमने सामने देखने को मिला है हर क्षेत्र में विकास हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है अगर सड़कों की बात करें तो नई सड़कें बनी है शहर की सड़कें बनी है इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हुई है नेशनल हाईवे बने हैं स्टेट हाईवे बने हैं रेलवे की कनेक्टिविटी कहें सौ से ज़्यादा ट्रेनें जो पूर्व में पंद्रह सत्रह ट्रेनें चलती थी अब वो सौ से ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं फ्लाइट की कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो सौ से ज़्यादा फ्लाइटें हो गई अब जेट की चूँकि जेट बंद हो गई तो कनेक्टिविटी तो उसकी फ्लाइट कम हो गई लेकिन एक सौ से ज़्यादा फ्लाइटें इंदौर में पहुँच चुकी थी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी पूरी हो ही गई है और बाकी उसकी जो पूरी तैयारी कस्टम की जो इमिग्रेशन की है वो क्लियरेंस हो गया कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से चल सकती है तो जहाँ तक कनेक्टिविटी हो रोड हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो हॉस्पिटल हो सुपर स्पेशल हॉस्पिटल की बिल्डिंग लगभग बन के तैयार हो गई है और जहाँ तक खेल कूद हो खेल कूद में इंदौर विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्टेडियम एक बना दिया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है कल्चर की बात करें तो एक देवलाली कलाविधि का हमने रिन्यूज कराई था उसके साथ साथ हमने जो मराठी संकुल है मल्टीकल्चरल सेंटर उसका निर्माण भी प्रारंभ किया है राजेंद्र नगर में ऑडिटोरियम बन के तैयार हो गया उसका इंटीरियर रिकॉर्डिंग का काम तेजी से चल रहा है स्कीम नंबर 140 में हमने मल्टीकल्चरल सेंटर की जो योजना बनाई थी लेकिन किसी कारणवश हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग वहाँ आ रही है तो हाईकोर्ट को वो जमीन शासन ने दी थी तो उसके कारण उसका जो जगह है नई जगह तय कर ली गई थी और उसकी नए स्थान पर मल्टीकल्चरल सेंटर भी बन रहा है तो कला हो संस्कृति हो खेलकूद हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रेलवे कनेक्टिविटी हो ड्राइव कनेक्टिविटी हो हॉस्पिटल हो खेलकूद सब क्षेत्र में विकास के काम हुए पर ताई जी के जो काम है उसको आगे बढ़ाते हुए पर कुछ काम अभी और है जो हमको इंदौर में करना है सफाई में हमारा नंबर वन है पर एक इंडेक्स है लिविंग इंडेक्स जिसमें लगभग बीस पैरामीटर आते हैं उस पैरामीटर में हम सातवें आठवें नंबर पर हैं तो हम चाहते हैं मेरा एक पहला जो सपना है कि इंदौर को सफाई में जिस प्रकार नंबर वन पे लाए हैं हम लिविंग स्टैंडर्ड में भी इंदौर पहले तीन में आए ऐसा प्रयास उसमें जो पैरामीटर हमसे छूट गए हैं या जो हम पीछे हैं उसमें हम लाएंगे दूसरा ट्रैफिक की समस्या इंदौर में ये बात सही है हमने सड़कें बहुत चोरी करी लेकिन बना तो एक पुल वो भी माननीय संजय दुबे साहब की अध्यक्षता में और डीपीआर के कि हमने कर दिया डीपीआर हमने भेज दी पैसा तो नहीं लाया ना साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए तो माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब खुद गए और आदरणीय गडकरी साहब से वो रुपया लेके आए और वो रुपया अच्छा खुद गए तो खुद का मंत्री मंत्री ही बनाएगा ना उनका मंत्रिमंडल जहाँ है पीडब्ल्यूडी वही काम करेगा ना कोई आवास पर्यावरण तो नहीं काम करेगा लेकिन भी बोलना कि मुख्यमंत्री जी के खास हैं इसके खास हैं दोनों ही खास हैं मुख्यमंत्री जी के इसलिए हमारे यहाँ कोई झगड़े नहीं है इसलिए इनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है आज वो साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए आ गए वो जल्दी से एलिवेटर बीज बनेगा ऐसा हमारा आपसे कहना है अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव के पहले हमने कुछ हमारे वचन पत्र में कहा था आज हमने एक सौ चौसठ कॉलोनियां भेद कर दी पंद्रह साल में इनसे कोई कॉलोनियां भेद नहीं हुई लेकिन आज एक सौ चौसठ कॉलोनिया हमने वेद की बाकी की कॉलोनियां भी हम वेद कराएंगे और जो बची हुई कॉलोनिया हैं इसको हम वेद करने का प्रयास करेंगे आज इनके समय आईडीए में साढ़े तीन साल के रहे इनके लोग परेशान होते रहे कि कुछ जमीनें स्कीमों में आ गई उसको छोड़ दिया जाए इन्होंने कोई छोड़ने का प्रयास नहीं करा मैं आपको वचन देता हूँ यहाँ पर कि किसानों की जो जमीन है या तो उसको नए भूमि अधिनियम के अनुसार पैसा मिलेगा या वो जमीनें छोड़ दी जाएगी या उसको छोड़ा दी जाएगी वापस किसानों को दे दी जाएगी इस तरह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा आज कुछ फाइल सरकार की तरफ भेज दी गई है अब कि इसको अधिग्रहण कर ली जाए लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होगा बनने के बाद वो वापस या तो उसको भूमि नए भूमि अधिनियम के अनुसार पैसा मिलेगा चार गुना या उन्हें वो जमीन वापस मिल जाएगी ऐसा प्रयास करेंगे आज कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम वृद्धा पेंशन या अन्य पेंशन है एक हजार रुपये कर देंगे लेकिन हमने अभी छह सौ रुपये कर दिए और हम किसानों का पूरा ऋण माफ करने के बाद चार महीने में वृद्धा पेंशन एक हजार रुपये कर देंगे जो हमारा प्रॉब्लम है उसको निभा देंगे हम लोग इसलिए कि अभी हम लोग किसानों का अट्ठाईस हजार अट्ठाईस लाख से ज़्यादा किसानों का अभी ऋण माफ हो करना है और ये हमने 12 तारीख से अभी आपको दिख जाएगा चार दिन में कि 12 तारीख से हम लोग किसानों का ऋण माफ करने लग जाएंगे जहाँ जहाँ चुनाव हो गए पर आज माननीय शिवराज जी साहब के घर जाकर हमारे नेताओं ने इक्कीस लाख किसानों की लिस्ट उनको सुपुर्द कर दी है आज कि यह हमने माफ कर दी इसकी जाँच करा लो जब कहते हैं कि बाद में माफ नहीं होंगे लेकिन हमारी सरकार इसी बारह तारीख से जब मैं आज फिर माफ करने लग जाएगी और पूरे देश में दिखेगा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा था हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने जो कहा था कि किसानों का ऋण माफ कर देंगे जो हमने इक्कीस लाख किसानों का ऋण माफ कर दिया है बाकी के किसानों का ऋण भी माफ होगा यह आपको बारह तारीख से दिखने लगेगा हमने आगे घोषणा की है मैंने वचन निभाया कि छह हजार रुपये महीना साल में बारह हजार रुपये हम महिलाओं को रोजगार गारंटी का अपने न्याय कि उसमें देंगे और ये रुपया भी अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को छः हज़ार रुपये महीना और बहत्तर हज़ार रुपये साल देंगे हमने जो भी वादे किए थे उसको पूरा किया लेकिन आज ये व्यापारी की पार्टी कहलाती थी लेकिन व्यापारी इनके नाम पर स्वाभिमान स्वाभिमान हो गया पूरे देश का इन्होंने जीएसटी जिस तरह से लागू करी इस देश में कांग्रेस पार्टी जब लागू कर रही थी तो इन्होंने विरोध किया कि जीएसटी लगना नहीं चाहिए और जब इतने लगाई तो 28 परसेंट जीएसटी तक लगा दी हमने कांग्रेस पार्टी 18 परसेंट जीएसटी से ऊपर नहीं जाती लेकिन इन्होंने उसके बाद 200 संशोधन से ऊपर कर दिए लेकिन फिर भी ढंग से नहीं हो पाया काम इनका हमारा निवेदन है कि जीएसटी को सरलीकरण किया जाए और सरलीकरण करने के बाद जो अट्ठाईस का स्लेब है उसको अट्ठारह परसेंट लाया जाएगा और जो 18 परसेंट का स्लेब है उसमें से कुछ चीज़ें 12 परसेंट पे लाई जाएगी और जो 12 परसेंट का स्लेब है उसको हम 6 परसेंट पे 4 परसेंट पे जो भी लाने का प्रयास करेंगे लेकिन उसको जीएसटी का सरलीकरण भी हम करेंगे आज इन लोगों ने जिस तरह से समुचित देश में जीएसटी को जिस तरह से लागू किया जिस तरह से नोटबंदी लागू करी वो बिल्कुल ही गलत तरीके से लागू करी है और जिसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है हमारा उस तरफ ध्यान रहेगा आज बहुत आगे बढ़ चुका है आज माननीय अर्जुन सिंह जी ने इंदौर में पूरे देश में दो एक ही शहर ऐसा है जिसमें आईआईटी और आईआईएम दोनों है कहीं भी नहीं और माननीय अर्जुन सिंह जी ये दे चुके हैं ये उनकी देन है कि इंदौर में दोनों सिंह जी के आज स्वर्गीय इंदिरा जी और स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की ही देन है कि आज इंदौर में केस है ऐसी इनकी कोई उपलब्धि नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि आज इंदौर में ऐसा कुछ इन लोगों ने दिया हो या इस तरह का कोई काम किया आज जो भी है नर्मदा है इंदौर में लाए तो माननीय श्यामाचरण जी और शेठी जी के समय नर्मदा जी आई इस तरह का कोई काम इन्होंने ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं करी है लेकिन इनका कहना है कि हम लोक संस्कृति और वो ये सब काम तो होते रहेंगे लेकिन पहले जनता के काम बहुत जरूरी है और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जो भी ब्रिज और अन्य चीज बनानी है वो हमारे कार्यकाल में अभी आचार संहिता लगने के कारण उसका पैसा आने के बाद नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्द उसको चालू कर दिया जाएगा और माननीय सजन सिंह जी वर्मा साहब चुनाव पच्चीस तारीख बाद उसके टेंडर बुला लेंगे और उसके बाद उसको सुचारू रूप से काम हो जाएगा आज हम लोग कि हम सौ दिन की गारंटेड योजना देंगे और उनको चार हजार रुपया हर महीने मिलेगा ऐसी व्यवस्था करने का कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया है और उसका पालन हमारी सरकार बनने पर किया जाएगा अगर भाई आप इंदौर नगर निगम से आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई बहुत ही पीड़ा की बात है कि नगर निगम इंदौर जो है वर्षों से तीस दिन का जंगल लेता है और पानी पंद्रह दिन देता है कई बार नर्मदा का तीसरा चरण उसके बाद पानी की टंकियों का निर्माण तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर नगर निगम में कहाँ कोई लूपोल है या आखिर इस शहर की जनता को आपके चुनने के बाद यदि आपको लगता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं तो उसके बाद यदि कितने समय में रोज पानी शहर को मिलने लग जाएगा दूसरा पंकज समी जी से ये पूछना था मेरा कि आप पत्रिका बहुत दिखाते हो पंडित जी को अभी तक हज़ार पंद्रह सौ को दिखा चुके होंगे मेरा कहना है कि इस बार का चुनाव आपने पंडित जी को पत्रिका दिखाई के लड़ा कि नहीं लड़ा आंदोलन हुआ करते थे लड़ाई झगड़े हुआ करते थे हत्याएं होती थी वो किसी हद तक कम हुआ है पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हंड्रेड परसेंट पानी की समस्या हुई समस्या है लगभग पंद्रह अभी उन्होंने अपने व्यक्तव्य में ये कहा कि पानी की समस्या के निदान के लिए हम टंकियाँ बनाएंगे लेकिन मैं जानकारी देती देता इंदौर नगर निगम अभी पंद्रह टंकियों का निर्माण कार्य चालू है क्योंकि पंचायत भाई नगर निगम या सक्रिय राजनीति में नहीं रहते हैं तो उनकी जानकारी में नहीं होगा तो पंद्रह टंकियों के निर्माण कार्य चालू है अमृत योजना के अंतर्गत पाइपलाइन डल रही है लाइन डल रही है तो मुझे लगता है आने वाले एक साल में हम लगभग जो अपना बाईपास है वहाँ की कॉलोनियों को भी और शहर में जहाँ जहाँ समस्या है उन समस्याओं को निदान करने के लिए लगभग नब्बे परसेंट पानी की समस्या शहर में नियमित हो जाएगा बाकी तो पंद्रह दिन का पानी और तीस दिन का भुगतान हाँ।